лазердин иштөө принциби кванттык эффектке негизделген атомдун нурлануусу кандай болоорун көрөлү экранда атомдун эки энергетикалык деңгээли турат ылдыйкы деңгээли башкы атом азыр дүүлүккөн абалда эмес атом фотонду жутаары бизге белгилүү эгер фотондун энергиясы экрандагы деңгээлдердин энергиясынын айырмасына барабар болсо анда аны атом жутат дагы дүүлүккөн абалга өтөт андан соң атом фотондун нурлантуу менен кайра башка деңгээлге түшөт бул нурлануу өз ара болот эгер атом дүүлүккөн абалда болсо анан ага энергиясы бар фотон түшсө анда ал башкы деңгээлге өтөт бул учурда кайрадан ушундай экинчи фотон пайда болот жыйынтыгында бизде эки фотон бар мындай нурлануунун негизги өзгөчөлүгү дүүлүктүрүүчү толкун жыштыгы фазасы жана башка мүнөздөмөлөрү боюнча кандай болсо пайда болгон аргасыз нурланууда ошондой эле толкундардан турат бул нурлануу аргасыз нурлануу деп аталат мына ушундай жол менен лазерде когеренттүү нурлар болот